Итак, чуть-чуть. Две. Уже поднимай быстро. Мне неудобно, если не Вот же ниже. Педеру. Все, все, все. Вот же. Просто суну. и ты сюда. Да. Ну я так себе спину придеру свою ниже. Тихо. Отлично. Тепер туди. Давай. Ну чуть-чуть. Опа, нормально? Да, хоть. Надо будет путем обшись. Уложить. Лежа, не спеши. О. Вау! Ты же включи мне! Камеру включи надо. Че ты кричишь? Ага. Ну я. Ну як я казав, нормально. Ти глибоко вмерши, чим Е, носить. Ну, ти що? А тут уже підрівняє їх уже со степні. Ні, а надо трохи тому що у нас виходить, бачиш. Та все тут ровно виходить. Та ми подвинемо дві пліти, якщо що. Так, друзі, всім привіт. Е, е, значить, дивіться на якому етапі. Повністю все Каучуковою мастікою, бітумно-каучуковою мастікою все вскрили. Ще раз бетон вскритий. Всі стіни вскриті. По центру швеллера, швеллера розварені іксом, іксообразні. Під швеллер йде отака опорка із круглих пліток тротуарних. Положили на раствор опорку по центру і все. Самі швеллера запустили сюди, лягають аж на фундамент. Отлично, і все замазали. Так само на цій стороні. Уходять швеллера в стінку сантиметрів 20 ложаться на фундамент і все проработано. Швеллера вскриті два рази густим таким, що ого-го. Ну а стіни і бетон трошки розводило, тому що тяжело тягнулося. І вчора ми спробували першу пліту. як вона буде. Ну, По містам розподілення, по центрам. І от кинули тільки що втору пліту. І от, виходить, місто ще для одної пліти. Ну, судя по всьому, ми ці дві ще сюди сантиметра на два подамо. А так, от як вони лягають з друг дружкою. Немає неровності, все чітко, все хорошо. Для пліт ми видовбали отакі От штроби. О, сантиметрів 15 лягає, виходить, на фундамент з цієї сторони і тут аж так само буде. Сантиметрів 15 буде лягати сюди. І в нас не влазить по ширині 9 плит. Сантиметрів 5-7 не влазить по ширині. Тобто тут ми теж зробили таку от штробу. І починаємо потихоньку закладувати самими плитами. У двох нормально виходить. Зараз ще Богдан должен підтягнутися, казав, поможе. Ну, коротше, отак відкрили, ну теж там були двері, а це буде тепер вікно, поставимо вікно пластикове. Тут буде трошки посвітліє і посвіжіше, бо мастіки запах стоїть такий, що можна удавитися. Ну отак, все вскрито, все проізолірували, щоб нічого не впитувало. Так же само і приямок скритий за Замастічений Вода не должна проходити, тому що сама заливка лежить на пленці, Заливка вскрыта два рази церезитом СТ-17 і грунтовкою. І ще зверху ще раз вскрита. Тобто отлично. Все ну, все должно бути чинчинарем. От, Наглядним образом, як лягають самі пліти все хорошо. І тут чим хорошо, що понад стінками одразу починаються в мене щелі, тобто куди буде воно провалюватися. Нема такого, що ровне місто, що може куча лежати понад стінками. Такого тут не виходить. Так само тут а понад стінками куч не буде, навоза і там. Тобто це глухе ребро. Вот именно ця часть уходить під стенку. Ну вон Санька уже пляше на плитах. И ножкой дригає. Погнали дальше. Хорошо, да. Ну, потім ти знімаємо і далі. Ну як вікно открыл, как светло стало, да? Вот так. Що, Саня, поехали дальше? Давай ще дві пліти, а потім тянемо на ту сторону. Ще дві ложимо сюди і определяємось по тій стороні. Потихоньку, давай. Може взяти мені якийсь крючок, конечно, для опа. Ну, той крючок взяти, візьми на бойні. Понял, лучше ж. Ось із такою мастикою ми вскривали. Бітугум, ну то есть бітум і, мас... і этот, каучук. От такі 5-кілограмові банки. Хватило дві здорові банки, дві патушки і одна трьошка. Хватило. Саня, а там осталось трошки ще? Чи ні? Да, я вам туди поставив. А, є, да? І ще трошки осталось, там треба буде димарі замазати на котельні. Коротше, так. Ось, зараз будемо бігати вже по щільовим полам. Аж не віриться, що вже укладуємо щільовий пол. Слава Богу. Потихоньку-потихоньку і все воно робиться. Ну, звісно, це все по уму зроблено, все в ізоляції, ніде нічого, все типа, як трошки по правильній технології. Да, воно і затратно ці всі ґрунтовки купимо стільки, але зато потім не переживай, що ой, швеллер може згнити. Він тут вскритий так, що він сто літ не згніє. Опорку ділили спеціально не з кирпича, а плітки, воно бетон провібрірений, крепкі такі оці бліни плітки тротуарні. Вони вже 7 <clears throat> лет 12 і вона як нова. На вулиці пролежала, тобто хороший качественний бетон. І ми... Ну, А черного он угла Ты имеешь в виду пропеллер? Ну да. Да Хорошо. Памяти вот, вот. опять буду А я о чем? Летовать нужно. Жвачку отплачка рядом. Стой на одном месте. Да. пару мест, давай ее туда просто. Все. А там мы уже заберем свечку. Чуть-чуть, да. А, не надо. Не надо, ну, там все вирізано. Я підвірку. чуть-чуть. Ходи, ну там у нас сама это не робить. Фундамент. У нас тут вийде на кирпич лягається сторона, а кирпич, понятно, що неровний. Тобто ми изначально наготовили пластинок металічних. Сейчас на той угол положимо. Так, друзья, ну вот, вот так получилась укладка щелевых плит. Все получилось хорошо. Единственное, с уголком промудохались, не до додовбали зразу, як вирізали і подавлював. Прийшлось трошки піддовбати, щоб е, пропелером підняти. Бо воно вигинало неровно пліти. А так, все. Ось так вийшов весь щелевий полк. А так. Повыметать надо. конечно, здание стало значительно більше. Ну і ці ж повбираємо усі перемички и все, и там потолочок будет отлично. Вот так усе вийшло. Всі пліти, не одна плита не різалась, не підрізалась, не підганялась. Все четко Получається і діагональ все совпало, всі наші пази. і тепер будемо, де ми повидавлювали, все позабиваємо е, раствором. Тут, отут, тут нічого ж мене не тут впритик, впритик, впритик до стінки. Так і вийшло, що ми самі, Богдан не встиг прийти, ми вже й положили, поки він прийде. Коротше, а так можна уложить плиты в два чоловіка. Кому буде інтересно. Страшного нічого нема. Все доволі таки проще і, і мабуть, по-простому не так, як воно кажеться, що все сложно. Єдине, що треба знайти здання, яке готов хазяїн переділувати и начинать думать, как туда будут лягать щелевые пліти. Я тут подумав, у мене самый оптимальный вариант. Дві по 2 метри. Я прикинув, там піддоблю, там все все замажемо, все воно вернеться. І буде чики-піки. Коротше, отак. Ну і будемо же ж, понятно, фронтони утеплять, вікно ставити. Ну то вже зовсім друга історія. Все, друзі, спасибо за внимание, що дивились, показав, що міг. Отак у нас по-простенькому вийшло своїми силами, без усложнень, без нічого, помонтувати пліти. Санька і я. Всім пока.